La beauté des sommets des montagnes alpines réjouit la vue. Il ne peut pas y avoir de mal ici, ni d'astuce. Les habitants des Alpes font tout pour protéger leur pays de tous les dangers possibles. Et voilà nos amis. Allons voir quelles aventures va leur apporter cette belle journée ensoleillée. Notre pays est le meilleur au monde. C'est vrai, Rogi. Regarde comme il fait beau aujourd'hui. et raconte-nous tout lentement, Edgar. Ce matin, je préparais du thé et la bouillarde a failli tomber sur mon pied. Heureusement, j'ai fait un bond. Vous savez que les brebis sautent très bien, comme ça. Bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, Oh non, j'ai oublié. Il y a un malheur là-bas, un Mais quel malheur on est allé à l'abreuvoir et là-bas, là-bas, il n'y avait pas d'eau. L'eau a disparu. Comment a disparu il n'y a pas une minute à perdre. Oh, qu'est-ce qu'il fait chaud oh, Regarde, là-bas, il y a de l'eau Ça n'a rien de rassurant voilà Voyez ma force, les habitants des Alpes Mais qu'est-ce que c'est Viens, on va voir oh. Rocky, regarde Les vagues viennent de là-bas Mais c'est Evan ah. Tu te souviens que Jean Piffy nous a raconté que c'est lui qui contrôlait l'eau dans la forêt devons à tout prix arrêter Evan. Quoi qu'il en coûte. Evan Arrête ça Evan Non, pas Evan. Appelle-moi Maître Evan <laughs> Non Non Tout le monde me détestait, se moquait de moi, et je le supportais. Et hier, quand j'ai décidé de jouer avec des brebis, elles ont commencé à rire comme ça. Bé, bé, Elles ne riaient pas, elles parlent comme ça. Elles ne riaient pas Mais qu'est-ce que j'ai fait Que je suis bête. Je suis si mauvais. Evan, tu peux arrêter tout ça oh, Je ne sais pas. <laughs> Oh. Bonjour. Mais j'ai vraiment failli détruire toute la vallée. Tout le monde fait des erreurs. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui les corrigent, tu sais. Tu as failli détruire la vallée. Mais au final, tu l'as sauvée. Merci à vous. Yvonne, maintenant tu dois orienter toutes les rivières dans leur lit, d'accord Oui, et aussi remettre les lacs à leur place. Ben, je vais tout réparer. Qu'est-ce que c'est bien chez vous Est-ce que je peux rester avec vous Bien sûr Maintenant, tu es notre ami Enfin, j'ai des amis Je suis si heureux Ouais Les Alpes, c'est le plus bel endroit au monde, n'est-ce pas Ça, c'est si <laughs>